edde nti balina sikando satu balina sikando balina sikando eyokuteeka ettaka mu kawunga kaani kaaponyi balina sikando eyokubba 5 billion balina sikando eyokukwatibwa kwa lagu one vision nakankana kuba lagu babadde bawandiika ebibaluwa nti munguze ente bina ne moses ali yagulayo yasaba bisatu nane kati verify those documents babadde bakyeyambisa bweyambisa oli natunda ente zinaga nti zemumpa ezamawako balina enkoko balina embizi balinaki lagu bayinza omutta lagu bayinza omutta yamukomera hmm. kubanga eti involve ebadde faamu ya gavumenti kakati bo fire bagyolekeza sempijja new vision kabusenga eh, yagyolekeza sempijja eh. era nakalima bwe yamaze omumukwata hmm. omusajja yali alemedde mu nyumba lagu omuzeeyi ono omuzeeyi ono emirundi eh, wembalala nagenda nabagamba nti mwabapoliisi omwana wadde nze yankola ebibi ne babba ettaka lyange naye ndi musajja mukulu mumuleke yeebake mukuume enyumba ye nze nkya ŋŋende mujjemu the man went namuyita lagu bagendako okubatiya gaasi fuluma namwesikooti nga namutuusa ku poliisi kati bano bakabasi bagamba omuzeeyi yeyamukutte like my father my father bali batta omusajja ku kyalo yatta omubbi menya yatta munne hmm. nga bameganira mu katale e kampungu namutta tuba tuli awo samwenda okwekiro nga enduulu evuga ku kyalo afuluma maama amukwata afuluma maama amukwata nateekamu kapooti ye yasematalo n'agenda yasanga batema ebitooke naga nti ani atema ani atuboggolera nti nze mirundi mutaani wa sembu yanti kale mulekeraawo okutema ebitooke nabagamba mwebagenda basiba naye ani wano alina sente zigula ekibanja kino omusajja ono atuviire ku kyalo niwebawo omusajja kakoza nakigula awo wenyini ku sport nakwata sente kitange nayita omusajja mu nyumba ye nemukazi we nabawerekera paka kaliisiro nibalinya emotoka nibagenda namuwonya okumutta enabaga nti kibanje tukitunze sente za mwezizi kutuvire kuchara kutuvire kuchara ne balaga wa ya waba omusajja yamuwabira mu koti na wabira binundi eh yatunde kibanje ah yagunza abantu kitange nagenda mu koti abalamuzi bedda tibali tibali anguzinga bana bwatuka mu koti ekalisi zo na e masaka na gambo mulamuzi tinjagala mundi tiro mulambo wan mulambo gwachi ndi mujomu wanika mulambo mugwanika musajja kwoli emira amuntu muleto mulambo mugwanika gwe gwendo okusala omusango gwe anti yabuuza omulamuzi nti oyo oyo gwe basa yayogedde yamuse asobole okubulira yamuse this man is here in court kubanga namuyambye naawona olaba logika ya mirundi hmm. nti omulambo gwe basse gujye gwogere yaguse this man has the courage to implicate me now because i saved him ngaye alina nomulambo alina nomulambo gwe yatta eh, ah, anti eh, yes yali badavuna e, eh, abalamuzi bedde tebali nga baleero babeni beyagalira mu kkooti mirundi bwatyo baona e. Eh. abalamuzi nebaga nti mirundi e, waliwo oyo gundi omwami oyo ali mu nv yakolanga mu new vision kati risaaca nabadde mbagamba nti obwamalaaya pulezidenti bwayogera nti tulina okubakwata lwampaka kubanga ye yakubuulidde bannakenya bajja kusigala nga bajja mm. tetulina kufuna solkenya egenda mubina kakati ffe fetuba nga abakoledde obwerere naye yagaanye temuteeka busungu mu bintu yagaanye kubanga ye bamulonda okumaketinga isafiira ne gundi kasaba kulonda okubeera saba fumbo bato chakubi mkazi ajia kujoka eh. eh, ee ee kubaka ate guwe ino kulake kizambu mm kiyo msegi itakuba mkazi ee eh. mkati president msebe na kila ina ah. kutuko mako ee mbata kwa lafujo abantu wa abantu wa fudu mwisi safi kaba ino kulache ee tula banda boba achiteke obama vamu uwe chirabo ee chokuruwa nilemete ya kula kutaku bizi wa zungu tia mm. baku uwe chintu ilaka tibirabo ya wabata andisobiko miyawo ndisigwe kwetu wawa nzengama nedi kuliba zikomi yeo agasajja nga ganagaga nti okulonda kweyongera bwegaba gasoma diguli baziyitayo nti sigutwawo gutusaana diguli yemakerere e bagimugjeku kakati gundi oyo omusajja yeyamuyambye omutwalawa nga abapoliisi bagalamukubatiya gaasi kakati bamalaya tulina okubeera abakambwe nabagee nti bamalaya bava dda kolono gavumenti yalwanyisa obwamalaya yagendanga neega nti abasingasinga abakazi batyanga abasingasinga kati bagaba basingasinga mugule musingasinga atambula nekitambala kikino babagambanga nti fe mubuwangwa bwaffe nsooka kusiba mikono ku kitanda kyekimugaso gweki bamalaya ne badduka ku switi lwabasingasinga anti amala kusiba tebababba eh, nga omusingasinga omwita wakuzanya alyakamulalekulubalala wakimbowa <laughs> kukulira okwo ba malaya baduka ku street lwaki babasinga singa babasinga singa nabagaye ntigwe mulabe ekigambo najja nankumbi najja nankumbi kyali kyalo ekyazimbi oba malaya ndimulowooza nze najja naki najja nankumbi e, gwolowooza nti enkumbi erima emwanyi waliwo emisiri gyemwanyi tugenda okumuja ku radio ata nkimase <laughs> ekitegeeza struggle y'okulwanyisa bamalaya kati okulwanyisa bamalaya wano gwe gamba mm -hmm. nti abavuga ebimotoka bino e, ebitambuza amafuta badinka gwalabyeyo omukazi muna uganda yeti aweesa omwana omudinka oba amutwala mu ddwaliro mm. babatya evuvumira terigwa ku munyango jajja wali yalibuulira hmm. pologomateria mm. mpisi mm. jajja wali yagibuulira nti empisi ekyenda kyayo hmm. ekibumba kyayo kitta genda mu ddwaliro mm. abakazi bano bepankapanka genda mu ddwaliro ogambe nti olabayo omukazi muna uganda yetisa omwana omudinka nga yamuzaala mu mudinka n'abali eri ejjuba hmm. tebenda ku mudinka kati kuba oyagala okugoba bamalaaya bagambe nti abavuga bitulera badinka teri alinyayo bamalaya bajja kutyayo bajja kuli kiwangozi bati abadinka <laughs> eh, eh, eh, agwe mbuulira abadinka babadde wano egamba nti eri omunauganda omukazi eyazaala mudinka omwanikubanga kakati bagenda kubagamba bagenda hmm. kubagamba eyo designated wounds areas bajja kubagamba nti abasajja abo tebalina mmere tubatwalira emmere tebatwalira ekyayi bwotamulinda kunywa kyayi kumumalamu nti furasika bagenda nazo nti dinamalaya omukyuse nti kati mulimi ebyo bandani government organizations bebabikola bano bonna bemulaba bagamba president tironis zirinya those are very done okugamba nti museveni alagire nti nja basasula hmm. ani asaba omuntu katironi nga nogenda mu banka tebagendayo and we have not prepared for the post coronavirus nti amusuwa kati president yagambye tigenda kufulumya kaidlines naye ekibuga twaligenzo kiyingiramu nga bakifuuyidde kuba egermany bafunye obuzibu mm. egermany bwe bazeeyo okukola 1000 people bakafuna buli lunaku ekitegeeza babakasanzeyo gye bakolera babaddengaabakiyiseekaeyes eh, kasi abazeeyo okukola mm. owa bungereza kasa ya sima tuka local down yaga intingenda kuita mstage ezi mkaga mm yuri ya kisaiti ekonome tujihize birala ya zade no umwana hey. yes elanka tingane vyo umwana baweza weza babaka yes mm gundi ono secretary of state wa amerika pompeo yaga bino vituko na tukolila kwenye chaine tulagira balatoris zayo atuhuli ya chukuchavu mm. kwa bino vyo na tubikoze tubikoze na iba inzo kola yoko covid gundi covid 20 20 ate oyo kasi president agaa nti kano kwangu nnyo tekayita mubitundu byawansi kakati bwekayita mubitundu byawansi masiki munazisiba <laughs> mwina okukyusa empale <laughs> mwina okukyusa enyambala kubanga ono masiki ziba zituse kuba zawansi <laughs> kati pompeo yagambye china mas mas allow the international community to inspect their laboratories otherwise tukoledde bwerere um, no tosisa bantu kumacyakulukuka <laughs> nze mbabuulira covid 20 ajako omukambwebasobola ah, okukola akalalamulinnya lya yesu nti nkubuulira musa tagubulidde mu nju anti nze nkubuulira nti nze nsoma ba world leaders and their interview kakati president bwanaakwa yalinga kampuni mm. nti city council eyo e- egira ebizimbe byonna land road comes nemufuuyira bifo ng'abantu tebannajja bajja kutabulamu mazzi baje kufira mazi ububi bwabo china n'enguudo yazooza kubanga asiki how come that when the germans have gone back mm. all their efforts their earlier efforts are dead mm. kuba one thousand bakafuna mm. hey ngolaba abasajja train bazifuyidde biki byonna ekitegereza ku mirimu bakalekayo byebakugamba kakati pulasitika kamalako esaawa mika bagamba saa munaana oba enaku eh, nnya kakati muyinza okubanga ku pulasitika mwakalekayo mukubyewo omutudde nogamba ntiebigezo byabaana biyita mulupapula lwamawulire mala okusasulatasikifosiyo ekunganya bukunbazirya mufe bulwali kakati abo bawerike tolaba gwe kankubuuze gwe wy kakati werikye bamuvunaana nti ebyo ebintu teyabigula yali biguza eki nga sente bazitutte naye bavubuka mubi banakwatako omumu bawan bwe banabakwata kubakuba bwe banabakwata bajja kukwata yomuvubuka omu oba onaabeera mu bintu omanyi wamba bamulagula nze endagula hmm. eh? mukatabo kange kali eh, gonde akali mu bondi mutatembwa obwakabaka bwa eh, bwe butatembwa katikkira mumpi mu mulembe omufere hmm. obwakabaka bwe butatembwa ekigambo ekyo obufere kyadda nnyo eh, eh, mumpi hmm. mumpi hmm. yalina mukwano gwe kobushegu nga beetaba nnyo mu mizanyo gy'amafumu naye nga babamanyi ah, nga babeera nnyo bagagala nnyo amafumu abantu okujja ne balwanyisa amafumu ne bakola tojjukira gundi zinunula nti gundi yamuleetanga yaleetanga baatayagala ne badda mu mafumu kakati ne bafumitagana amafumu nga bano omuzanyo bagwagala nnyo naye omusajja yakuba bombi enyundu ba ba nakomumbi ne eh, kobushe yabatte mizanyo jya mafumu ne kobushe gungaguza eh kobushe ka, guyagena ne mumbi ngabagala emizanyo je jya mafumu bala bafa bwe bakola ki eh. na yoko umusajja omutatembwe yali abakoyi eh, yaje na nyondo ye hatte ah, mugamba jine misinde jya umenye mu mudya ubutabwa bwe mbe kamwe sijine misinde jya mu jiri ah, jya mizanyo jya abafumu jiri jya jya abafumu yaje na nyondo yeyenafumu okumanya mumpi yali musajja mm. abambo abamkwata konga bemmere yapo ate mumpi nga ikatikiro eh. mumpi katikiro nga bemmere bagaye bano babbalwa bwavu omusajja nakwata bilioni muna milioni za dola munana eh. the president must look into this nti abasajja bano zekyova nti nabatunulya nembadduka lwansonga ne bwokolagana nabo mm. kati oyo omusajja oyo mm. omuyita musiru kawuka eh, oyo kawuka tuliagenda mwita musiru atagula bintu ebyo sente bali bazitutte yakwate ezize milioni ena munaate yalirini yeti kubanga bakubisa badyanga ebintu ebifuna babiteekamu amasanyalaze nekakuma kyogamba nti ripooti ya igg eswaza bali anti ba bandunga eswa zababi bano batulia agenda newe hmm. riche mwemba jidiramu na ulide balinga bogele chiti intali tizo senti za viva mfebulu wali chovola babagenda kufuru miyama uri hati akakuba muli agonja bagenda kuruanza muli agonja ee ziripoti enu wajisuzeke chirocho nechiti intali so ne bakonkuludinga ne bakonkuludinga kyeyosente kasinze entegedde lwaki ono gwe boogera yalimu miliyoni munaana eza dola zatwalibwa abantu babiri kakati bano batulyagenda basibambwa omulio gulina kudda ku mulyagonja anti kano bwe kakola ako ke kawandika sitole enfu naye kakkiriza that gentleman that gentleman is terrible that gentleman we must find the way of working with him no njagala job loss mwakkiriziganyiza biliyoni musanvu Bazirete. Don't waste your time. But if we put it on his account, have we made an agreement with him? Uh, ah, and we mwari mungo besa, wali wa agreement? Job <laughs> loss. Gwetu sonyi wa. Ah, to, ah, neda. Eh, iba, baki nizo kwenye nya. Nzikiriza mkatondoli.